बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना तैतीसवा जन्मदिन मना रही है दीपिका का जन्म 5 जनवरी उन्नीस में डेनमार्क में हुआ था आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में दीपिका का नाम सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से लिया जाता है अपनी एक फिल्म के लिए वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा फीस लेती है दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से की थी पहले ही फिल्म के जरिए दीपिका ने अपनी खास पहचान बना ली थी